twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu kirisito twongeye kubaha ikaze kandi muri kano kanya keza kahanditswe ngo isi igeze haba imugezi abantu bahindutse abagome gusa nibyo kumvikana k'umubyeyi data wera imana igira neza kandi imana idukunda urakoze cyane kuko udukunda bihebuje kandi tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kwiga ijambo ryawe none ngwino utuyobore utwifashirize mwuka wera abe hafi yacu ijambo ryawe rijye kubumburwa abura kuridusobanurira tubisabye twizeye mu izina rya yesu amen tugiye guhera ku ngingo ivuga iti sodomu muri iki gihe umucunguzi w'isi ahamya ko hari ibyaha bikabije kuruta ibyarimbuje sodomu na gomora abumva kurarika k'ubutumwa bwiza buhamagarira abanyabyaha kwihana ntibabyiteho barusha icyaha abantu baratuye isodomu nanone kandi icyaha kiruta ibindi kiri mu bavuga ko bazi imana kandi ko bubahiriza amategeko yayo nyamara bagahakanisha Kristo imico yabo n'imibereho yabo ya buri munsi. Dukurikije umuburo w'Umukiza, ibyabaye kuri Sodomu ni akabarore, atari ku bakora ibyaha bigaragara gusa, ahubwo n'abakerensa bose umucyo n'amahirwe biva mu ijuru. Nk'uko tubibona mu n'abahanuzi paje y'ijana na kane. Umuhamya w'ukuri abwira itorero rya Efeso ati: "Icyakora mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere." nuko rero wibuke aho wavuye ukagwa maze wihane wongere gukora uko wakoraga mbere nibitaba bityo nzaza aho uri nkure itara ryawe aho riteretse niba utihannye nk'uko bino byahishuye kabiri umurongo wa kane n'uwa gatanu umukiza ahora ategereje abakira urukundo n'imbabazi bye afite impuhwe ziruta iz'umubyeyi wo ku isi agirira umwana we wararagiye akaba arimo kubabazwa ararangurura abwira uwahabye ati nimungarukire nanjye ndabagarukira nk'uko biri muri maraki gatatu ku murongo wa karindwi ariko niba impabe ikomeje kwanga kwitaba iryo jwi ry'impuhwe ndetse n'urukundo rutangaje amaherezo azahezwa mu mwijima Umutima umaze igihe kirekire utita ku mbabazi z'Imana winangirira mu byaha maze ukaba utagishoboye gukoreshwa n'ubuntu bw'Imana, bityo igiteye ubwoba ni uko uwo mutima uzarimbuka ko kwinginga k'Umukiza kuzageza igihe guhamya ngo bihambire ku bigirwamana bihorere nk'uko biri muri Hoseya igice cya kane ku murongo wa cumi na karindwi. Imidugudu yo mu kibaya yari kuzihanganirwa ku munsi w'amateka kuruta kwihanganira abantu bamenye urukundo rwa Kristo nyamara bakanga bagahindukirira ibinezeza byo muri iyi si y'ibyaha nk'uko biri mu wakwambere n'abahanuzi paje y'ijana na kane wowe urimo gukerensa imbabazi wahawe tekereza ku rutonde rw'abo rumwe bari mu bitabo byo mu ijoro kuko hari inzibutso zerekeye gukiranwa kw'amahanga ukw'imiryango uko umuntu wese Imana ishobora kwihangana igihe kirekire ariko byandikwa bigakomeza kwandikwa, kandi irarika ryo kwihana n'imbabazi bishobora gutangwa ariko igihe kizagera ubwo bizaba birangiye, ubwo umutima w'umuntu uzaba waramaze gufata umwanzuro igiye guhitamo kwa buri muntu kuzerekana iherezo rye, nibwo ikimenyetso kizatangwa kugira ngo iteka ryaciwe risohozwe. Buri mwaka wa mbere n'abahanuzi paji ijana na kane. hari impamvu ituma abanyedini b'iki gihe baburirwa. Imbabazi z'Imana zarakerenshejwe. Abantu batabarika bahinyura amategeko y'Uwiteka kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Mu matorero menshi harimo ubuhemu. Si uguhemuka nk'uko iryo jambo risobanurwa, ahubwo ni uguhakana bibira ku mugaragaro. Ariko ni ubuhemu bushingiye ku bukristo kuko bakerensa kwizera kuvugwa muri Bibiliya nk'uko Imana yabihishuye. kuramya nyakuri no guhimbaza Imana byabaye iby'umuhango. Kubw'ibyo rero, ubuhakanye no gutezuka ku Mana biriganje. Kristo aravuze ati: "Nk'uko byari biri mu minsi ya Loti, ni nako bizamera umunsi Umwana w'umuntu azabonekeraho." ko tubisoma muri Luka cumi na karindwi ku murongo wa makumyabiri n'umunani na mirongo itatu. Ibibaho buri munsi bigaragaza ko ibyo yavuze biri hafi gusohora. isi irihuta igana ku irimbukiro, bidatinze iteka ry'Imana rigiye kwigaragaza kandi icyaha n'abanyabyaha bazashiraho nk'uko tubibona mu bakurambere n'abahanuzi paje ijana na gatanu. Umukiza wacu yaravuze ati ariko mwirinde imitima yanyu yo kwemererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego abahora bashakisha iby'isi bose nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho ndetse no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu biri muri roka makumyabiri na rimwe mirongo itatu na kane kugeza itatu gatandatu n'umwaka wa mbere n'abahanuzi paje y'ijana na gatanu Mbere yo kurimbuka kwa Sodomu, Imana yoherereje Loti ubutumwa bugira buti hunga udapfa nturebe inyuma cyangwa utinde mu kibaya hungira ku musozi kugira ngo udapfa iryo jwi ry'imbuzi ni naryo intumwa za kirisito zumvise mbere y'uko Yerusalemu irimbuka ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye ko kurimbuka kwaho kwenda gusohora icyo gihe abazaba bari Yudaya muzahungire ku misozi miremire nk'uko biri muri Luka makumyabiri na rimwe umurongo makumyabiri na makumyabiri n'umwe ntibakwiriye gutindiganya ngo bagire icyo baramira mu byo batunze ahubwo bakwiriye kwihutira guhunga nk'uko biri mu bakurambere n'abahanuzi paje y'ijana na gatanu abemeye gusohoka biyemeje gutandukana n'inkozi z'ibibi barahunga kugira ngo bakize ubugingo bwabo nk'uko byabaye mu minsi ya nowa no mu gihe cya loti ni nako byabaye mu gihe cy'intumwa yerusalemu igiye kurimbuka kandi niko bizaba mu minsi iheruka. Nanone ijwi ry'Imana rirumvikana rifite ubutumwa bw'umuburo ryingingira abantu bayo kwitandukanya no gukiranirwa kwiganje. Kwangirika n'ubuhakanyi byo mu minsi iheruka bizaba biri ku banyedini byeretswe umuhanuzi Yohana mu nzozi zivuga ku bya Babuloni, wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi nk'uko ni mu byanditswe cumi na karindwi ku murongo wa cumi n'umunani. Mbere y'uko irimburwa mu ijoro hazaturuka ijwi rihamagara rigira riti bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe guhabwa no ku byago byawo. Ibyanditswe cumi n'umunani ku murongo wa kane. Nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa na loti hagomba kubaho itandukaniro hagati y'icyaha n'abanyabyaha kandi ntabwo iby'Imana bikwiriye kwivanga n'iby'isi nta gusubira inyuma gutwara ubutunzi bw'isi ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi nk'uko biri muri Matayo gatandatu makumyabiri na kane no mu gitabo cyakwambere n'abahanuzi paje y'ijana na gatanu nk'uko byari bimeze ku batuye isidimu abantu bararota uburumbuke n'amahoro hunga udapfa ni wo uturutse kuri marayika w'imana nyamara hari andi majwi yumvikana avuga ngo mwikuke imitima nta mpamvu y'intabaza benshi bavuga amahano n'umutekano benshi bavuga amahoro n'umutekano igihe ijuru ryo ritangaza ko umunyabyaha yenda kurimbuka iraye iri burimbuke imidugudu y'icyo kibaya yahugiye mu kwinezeza maze yerekana ko iyo miburo y'intumwa y'imana nta bwoba ibateye ariko abo bakobanyi bashiriye mu muriro kuko iryo joro urugi rw'imbabazi rwakinzwe burundu rukingirana abaturage b'i Sodomu batagiraga icyo bitaho imana ntizemera ko abantu bahora bayikoba Dore umunsi w'Uwiteka uraje, uzazana uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi, uhindure igihugu imyirare, urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo, nk'uko biri muri Yesaya cumi na gatatu ku murongo wa cyenda. Umugabane munini w'abatuye isi uzanga imbabazi z'Imana, maze barimbuke buheriheri. Ariko abazumvira imiburo bazatura mu rwisho rw'Isumba byose kandi bazahama mu gicucucu cy'ishobora byose, ukuri kwayo kuzababera ingabo ibakingira, kuko ari isezerano kuri bo ko baziturwa kurama banyurwe kandi bazahabwa agakiza kayo, nk'uko biri muri Zaburi mirongo icyenda n'imwe umurongo wa mbere, uwa kane n'uwa cumi na gatandatu, kandi biri mu kwambere n'abahanuzi paje y'ijana na gatandatu. Naho mu itangiriro cumi n'icyenda ku murongo wa makumyabiri na karindwi kugeza makumyabiri n'icyenda haragira hati aburahamu azinduka kare ajya aho yari yahagarariye imbere y'uwiteka yerekeza amaso isodomu n'igomora n'igihugu cyose cya cya kibaya abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome ubwo imana yarimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya yibutse aburahamu yohereza roti ngo ave muri iryo tsembwa ubwo yatsembaga imidugudu roti yari atuyemo imana yarakoye roti kugira ngo isohoze amasezerano yasezeranije aburahamu imana ntizigera irimburana abakiranutsi n'inkozi z'ibibi mu itangiro cumi n'icyenda ku murongo wa mirongo itatu kugeza mirongo itatu n'umunani haragira hati loti ava isowari arazamuka ajya ku musozi abana n'abakobwa be bombi kuko yatinyaga gutura isowari abana n'abakobwa be bombi mu buvumo uw'imfura abwira murumuna we ati data arashaje kandi nta muntu mu isi wo kuturongora nk'uko abo mu isi bose bakora reka dutereke data vino turyamane nawe kugira ngo ducikure data batereka se vino muri iryo joro uw'imfura aragenda aryamana na se se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse bukeye bwaho uw'imfura abwira murumuna we ati iri joro ryakeye naryamanye na data twongere tumutereke n'iri joro nawe ugende uryamane nawe ducikure data n'iryo joro bongera gutereka se umuto arahaguruka aryamana nawe se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se uw'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu uwo niwe sekuruza wa Mowabu na bugingo n'ubu naho umuto nawe abyara umuhungu amwita benami ari we sekuruza w'abamoni na bugingo n'ubu loti yatuye igihe gito isowari gukendwa kwaho kwabaye nko ku isodomu maze atinya kuhaguma kuko umudugudu wari ugiye kurimbuka hadashize igihe kirekire sowari irakongoka nk'uko imana yari yarabigennye ruti yerekeza mu misozi maze atura mu buvumo kugira ngo yihishe ibintu byose yatinyaga ko byagira icyo bitwara umuryango we bikomotse ku bugome bwo mu murwa ariko umuvumo w'i sodomu wamukurikiranyeyo imyifatire mibi y'abakobwa be yari ingaruka zo kubana n'inkozi z'ibibi z'aho hantu hari habi cyane kwangirika kwaho kwanduje imico mbonera y'abo bakobwa ku buryo batari bagishobora gutandukanya icyiza n'ikibi urubyaro rwa ruti rwonyine ari wo mowawe n'abamoni bari babi cyane kandi bahindutse ubwoko busenga ibigirwamana bigomeka ku mana maze baba abanzi bakomeye b'ubwoko bwayo nk'uko tubibona mu makwambere n'abahanuzi paje y'ijana na gatandatu mbega itandukaniro rihabanye cyane ry'ubuzima bwa roti n'ubwa Aburahamu igihe bagendanaga batambira ku gicaniro kimwe baturanye mu mahema ariko se ni gute habayeho itandukaniro rikabije loti yarahisemo sodomu kubera ibinezeza n'inyungu byaho arekeye aburahamu ibicaniro bye n'ibitambo bya buri munsi atambiraga imana yemereye abana be gufatanya n'ubwoko bwangiritse kandi busenga ibigirwamana nyamara we akomeza kubaha imana mu mutima we kuko ibyanditswe bihamya ko yari umukiranutsi umutima we ukiranuka wamuteraga kurinda amatwi ye ibiganiro bipfuye bya buri gihe, kandi ugatuma ativanga mu rugomo n'ubwicanyi kuko atari ashoboye kubibuza kubaho. Amaherezo yakijijwe nk'umushimu ukuwe mu muriro, ariko nta butunzi yari asigaranye, kandi yari umugore we n'abana be, yagumye mu buvumo nk'inyamaswa y'igasozi avugwa nabi mu zabukuru kandi ntiyasigiye isi ubwoko bw'abakiranutsi, ahubwo ari amahanga abiri yamukomotseho yasengaga ibigirwamana, akanga Imana kandi akarwanya abantu bayo, kugeza ubwo igikombe cyabo cyo gukiranirwa cyuzuye maze bararimburwa. Mbega ngo intambwe imwe y'ubupfapfa iragira ingaruka ziteye ubwoba! Tubibona amakwambere Bakwambaye n'Abahanuzi paje y'ijana na gatandatu. Umunyabwenge yaravuze ati: "Ntukarukwe no gushaka ubutunzi, ihebere bwa bwenge bwawe. Urarikira indamu ateza urugo rwe imidugararo." Intumwa Pawulo na arakomeza ati: "Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu buhenebere bikabarimbuza." Nk'uko tubibona mu migani makumyabiri na gatatu ku murongo wa kane, cumi na gatanu ku murongo wa makumyabiri na karindwi no mu rwandiko rwa mbere paul yandikiye timoteyo igice cyaho cya gatandatu ku murongo wa cyenda kandi binubaka kwambaye n'abahanuzi paje y'ijana na gatandatu ubwo roti yageraga i sodomu yari yiteguye byimaze kwirinda gukiranirwa no gutegeka ab'inzu ye kumukurikiza ariko ntiyabishoboye kwangirika kwaho kwagize ingaruka zikomeye ku kwizera kwe, kandi kuba abana be bari bifatanyije cyane n'abaturage ba Sodomu byatumye ibyifuzo bye bigendana n'ibyabo. Benshi baracyakora ikosa nk'iri mu guhitamo aho batura bita cyane ku nyungu z'igihe gito aho kwita ku by'umwuka n'ingaruka z'abaturanyi ku miryango yabo. bahitamo igihugu cyiza kandi kirumbuka cyangwa bakimukira mu mijyi myiza bizera ko ariho bazakirira, nyamara abana babo bagoswe n'ibishuko kandi kenshi na kenshi umushyikirano bagiranaga n’utume bajya mbere mu by'umwuka no gukuza imico mbonera ikwiriye. Imibereho itarangwamo ibya mwuka, kutizera no kutita ku by'idini, ikomoka kenshi ku ruhare rw'ababyeyi ingero zo kwigomeka ku babyeyi no ku Mana bihera mu bwana, benshi bomatana n'ubuhemu n'abatizera maze bakifatanya n'abanzi b'Imana nk'uko tubibona mu makwambere n'abahanuzi paje y'ijana na karindwi. Mu guhitamo aho gutura, Imana iba ishaka ko twita imbere ya byose ku ngaruka z'ibya mwuka n'iby'idini imiryango yacu izakomora ku badukikije dushobora kuba ahantu dusa n'abagerageza kuko benshi badashobora guturana n'abo bashaka kandi igihe cyose duhamagariwe inshingano imana izadushoboza guhagarara tudatwawe niba tubaye maso kandi dusenga twiringiye ubuntu bwa kirisito nyamara ntidukwiriye kwishyira ibigeragezo twibwira ko dukuza imico ya gikristo Igihe twijyanye mu by'isi no mu kutizera ku bushake bwacu, tubabaza Imana kandi tukirukana abamarayika bera mu ngo zacu. Abashyira abana babo mu butunzi bw'isi kandi bakumva bibubahishije kubera inyungu zabo, ku iherezo bazasanga barahombye biteye ubwoba. Nka Loti, benshi bashobora kubona abana babo barimbuka, ariko ugasanga bagerageza kwikiriza ubugingo bwabo gusa. imihati yose bagize mu mibereho yabo ibipfuye ubusa kandi imibereho yabo ibibabaje iyo baza kwimenyereza ubwenge nyakuri abana babo bajyaga kutirundumurira mu bukire bw'isi ariko bakaba bizeye kuzaraga ubugingo buhoraho nk'uko biri mu kwambaye n'abantuzi paje y'ijana karindwi umurage imana asezanije abantu bayo ntabwo uri mu isi aburahamu nta gakondo yari afite mu isi habe ngo imuhe n'ahangane urwara kuko biri mu byakozwe n'intumwa cya karindwi umurongo wa gatanu yari atunze ibintu by'agaciro kandi yabikoreshaga mu guhesha imana icyubahiro no kugirira neza bagenzi be ariko ntigeze abona isi nka gakondo ye imana yamuhamagariye gusiga bene wabo basengaga ibigirwamana impa isezerano ryo kuzahabwa igihugu cya kanani ho gakondo ihoraho nyamara yaba we yaba umuhungu we yaba n'abuzukuru be nta n'umwe wahaye kanani igihe yifuzaga aho yazashyingurwa yagombaga kuzahagura n'abanyakanani gakondo ye muri icyo gihugu cy'isezerano yabaye ubuvumo bwari bukorogoshoye mu rutare imakipera makwambere n'abahanuzi paji ijana na karindwi Ariko ijambo ry'Imana ntiryaheze nta nubwo ryasohorejwe mu gihe abayuda bari batuye i Kanani kuri Aburahamu ku rubyaro rwe niho bagiriye isezerano Aburahamu ubwe yagombaga kugabana n'abandi uwo murage gusozwa kw'isezerano ry'Imana gushobora gusa no kwatinze ko ku Mana umunsi umwe nk'imyaka igihumbi kandi imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe rwa kabiri rwa Petero gatatu umunani rishobora kugaragara nk'iritinze ariko igihe gikwiriye gisohoye rizaza nta gushidikanya kandi rizatinda haba habakuki kabiri umurongo wa gatatu aburahamu n'urubyaro rwe ntibahawe gusa igihugu cya kanani ahubwo barazwe isi yose intumwa iravuga iti kuko amategeko atarahesheje aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko bazaragwa isi yose ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera nk'uko biri mu baroma kane cumi na gatatu kandi na bibiliya yigisha itanyuze ku ruhande ko amasezerano yahawe Aburahamu yasohorejwe muri Kristo. Abakristo bose ni urubyaro rwa Aburahamu kandi ni abaragwa byasezeranijwe, abaragwa b'umurage utabora kandi utabasha kwangirika no gushiraho. Ubwo isi izaba imaze gukizwa umuvumo w'icyaha nk'uko biri mu ya gatatu makumyabiri n'icyenda no rwa mbere rimwe umurongo wa kane. naho ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka kandi ubutware bwose buzajya wikorera buyumvire kandi abanyambabazi nibo bazaragwa isi maze basabwe n'amahoro daniyeli karindwi makumyabiri na karindwi na za buri mirongo itatu na karindwi ku murongo wa cumi n'umwe kandi biri mu makurambere n'abahanuzi paje y'ijana n'umunani Imana yeretse Aburahamu uko umurage uhoraho uzaba umeze, maze ibyo byiringiro arawishimira. Kwizera niko kwatumye umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe we ibyasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro, uwo Imana yubatse ikawurema. tugomba gutura nk'abasuhuke ndetse tukaba nk'abashyitsi hano ku isi niba tuzabona gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza niyo yo mu ijuru Abahibura cumi na rimwe ku murongo wa cyenda n'uwa cumi n'abakwambaye n'abahanuzi paje y'ijana n'umunani no ku rubyaro rwa burahamu byanditswe ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babirebaga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi kuko tubibona ku murongo wa cumi na gatatu tugomba guhora turi abagenzi n'abashyitsi hano niba dutegereje kuzabona igihugu kirutaho kuba cyiza nta kindi ni mu ijuru ku murongo wa cumi na gatandatu abana b'aburahamu bazarangamira umurwa yarategereje kuko umwubatsi n'umuremyi wawo ari imana nk'uko tubibona amakwambere n'abantu paje y'ijana n'umunani dusoreje ahangaha bene data handitswe ngo y'uyu munsi dushimiye imana uburyo yabanye natwe tukaba dusoje neza igice cya cumi n'icyenda cy'itangiriro bityo dusabye imana ngo zadushoboze gukomeza n'igice cya makumyabiri ubutaha data twese uri mu ijuru kandi imana igira neza urakoze cyane uburyo wabanye natwe muri handitswe ngo y'uyu munsi ukaba utubashishije gusobanukirwa n'igice cya cumi n'icyenda cy'itangiriro none turagusabye ngo uzatubashishe no kuboneka twiga igice cya makumyabiri ndetse umwuka wera atuyoboye atubasha gukomeza kuzirikana ijambo ryawe aduhe gukomeza kwita ku byo uvuga bityo utubashije kuba maso n'ibihe bikomeye by'imperuka tubisabye twizeye mu izina rya yesu amen